Hello，好，我们今天呢？今天呢，我跟现在来看一下现场。你好，只是想要带点背景音乐一下。 <laughs> 对，来，我们刚刚跟呃，今天刚刚跟一个香港的 YouTuber，他的名字叫陈怡，我们刚刚合作完一部影。我们刚刚不要转，不要转哦，不要转，不要转， <laughs> 对不起，对不起，我很晕，我知道。我们刚刚合作完一部影片，好不好？那这部影片差不多。 一个礼拜或两个礼拜内一定会上，那到时候再去他的频道，我把他的频道放在下面，所以先去订阅一下。到到时候那个我们合作影片出来的时候呢，他再提醒，就可以看到了。那第一个谈话性节目还不错，蛮累的，好不好？那现在他在这里，我们聊了一个多小时， <laughs> 对，是非常开心的一个人，很不错。 <laughs> 好，那就先这样了。最酷哥，最酷酷，风水就是样。 那 <laughs> 做一个 dad，做 dad 我变。 <laughs> 你刚刚说什么？我说南部人就是狂。我没听到南部人？今天是假日，就比较多时间 vlog。那哎，我字幕就变多了。没错。 <laughs> 那我要讲的是呢，其实因为每天都要上传的关系，所以当然有时候上传的影片可能没有到自己的那个水准。但是，对啊。 所以，但请大家就把它当成一个 daily vlog 来看，就是可能我每天在做什么、忙什么，就这样。嘿，嘿，嘿，谁最酷？帅酷。在左边。 早上刚跟香港那个 y o u t u b e 合作完之后呢，我们现在要去吃吃东西，肚子饿，好不好？但是我们是健康的人，只是今天稍微超时了一点。那那个是 Tribeca，就是专门卖那种美式早午餐的东东。那我们现在要去好好吃一顿，健康很重要，All right，不要挑食哦，小屁屁。Rice and noodles 不是，Chicken King Chicken 不是。 Tribeca 是拖鞋哥帅哥，好，你去讲台，你好，好啊，Nice，OK，I get a root beer float as well. Yeah, thank you. 我们叫了一个松饼，然后还有。 叫一个兄弟，叫了一个 sandwich，纽约 sandwich，纽约三明治，然后厉害吧？对，来看一下留言哦。我刚看到一个这个何必问，来看一下。 是是非非由人不由我，何必活在别人的话语中？自己过得快乐自在才是最重要的。说的太好，你觉得怎么样？我好像没在听。 <laughs> 太坏，了，太坏。了。自己快乐最重要，要爱自己。对，还要爱他的屁屁。 <laughs> 你在干嘛？堕落的象征。

like that much. Oh, right. Yeah. Okay. Okay. Sure. Thanks. Thank you. Okay. Like that, yeah? Perfect. Thank you. Thank you. 超棒的哦！吃饱饱。对啊，这是我这只狗发给我的。好像不是考我，一块。 吃完了。怀孕了。太看了。吃饱饱，开心开心，可以睡个小午觉，但是呢，不要睡到晚上，然后啊，睡过头那种傻傻的东西吧。两位沃克的，然后怎么说？因为挖克心灵在 Oh, it's a beautiful day. <coughs> <coughs> <coughs> 哎，不用那么演，好不好？自然就好了， <laughs> 自然一点了，对不对？你说是不是？喜欢自然的，不要谁在那边扶了，太好笑了，车程。今天 Morrison 开到晚上十点，但这里就是比较空荡荡的。 好的，那一两礼拜六晚上该买呃 groceries，蔬菜水果的时候，对吧？来。好。 <laughs> 淘宝要不要买这个。今天茉莉开的比较晚，所以大部分东西都卖完，所以就再来吧。艾迪现在来示范怎么用自助结账仪器。哇，先进！ 二十一世纪，刚刚你们看到的就是所谓的 Apple Pay。他们说，真正的帅哥后车厢都会放一把彩虹的雨伞。哎，真准！